Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова я, Марио. Сегодня продолжаем проходить серию уроков JavaScript, основы для начинающих. Сегодня у нас э, курс по будет в таком порядке, да? Это операторы, операторы сравнения, методы alert, prompt и confirm, да, как их использовать, я покажу условные операторы if, конструкция, да, if else я вам еще покажу, и логические операторы. А, это второй урок по JavaScript. А, наверняка кто-то из вас спросит, да, будет задаваться вопросом, а, особенно новички. Просто я слушаю по себе, скорее, когда я вспоминаю, начинал, начинал с друзьями, и я не совсем понимал до конца, а, для чего все это, да, почему не показывают на реальных примерах вот эти а, код, да, там, а, вот мы на прошлом уроке проходили, что такое переменные, что такое типы данных, вот, сейчас мы пройдем вот конструкцию очень важную if else, а, alert prompt это браузерный API называется, да, то есть а, это браузер понимает, да, и у него есть API свои методы. А, для чего, значит, а, все это, почему на реальных примерах сразу не учиться? Ну, то есть там не на меню, не на каких-то калькуляторах и так далее. А я, друзья, вам скажу, что отчасти это правда, да, то, что вы хотите, правильно, но без знаний основ JavaScript, к сожалению, не получится так делать. Почему? Потому что при написании кода, да, там есть какие-нибудь там события, это Event Listener или On Mouse Wheel, и вы просто должны о них знать. Вы э, не должны знать, как они, э, не обязаны знать, как они э, ведут себя в разных ситуациях, да, но обязаны знать, э, для чего это событие и что оно просто есть. Поэтому на данном этапе, на эм, пока вы смотрите этот курс, я вам советую не прыгать из стороны в сторону, а просто пройти базу и просто запомнить и попытаться понять, э, что для чего. Я вам приведу пример. Э, вы хотите изучить э, английский язык, но вы не знаете алфавит. Соответственно, о каких правилах может идти речь, пока мы не знаем алфавит, друзья. Потому что, когда вам объясняют правила на английском языке, вы должны знать алфавит. Без алфавита, друзья, потому что правило, не объясняют алфавит, да, не объясняют, что значит эта буква A, B, C, но объясняют, что значит правило, например, написания артикля the, да, в английском языке. Соответственно, также и в JavaScript, друзья. Прежде чем а, приступить к практике, к реальным примерам, вы должны знать основу. Приступим. Первое, друзья, а, мы будем смотреть, что такое операторы. А, Прежде чем вообще двинемся дальше, друзья, а, по JS, да, мы должны определиться и разобраться с терминологией, да. Есть такой термин, называется, давайте я сразу на коде буду показывать, называется, я вот шрифт побольше сделал и надеюсь вам будет видно. А, называется, друзья, оперант. Вот так вот пишется он, оперант, да. Что такое операнд? Операнд это то, к чему применяется оператор. Да? Оператор это умножение, да? прибавление, умножение. А, а, и вот, например, там 5 плюс 7. Да? То есть, или давайте вот так вот сделаем, 5 умножить там на 2, да, то бишь 10. И вот смотрите, вот в умножении 5 на 2 есть два операнда. Левый, вот это операнд называется, друзья, и вот это операнд. Ну, в JavaScript языке. А... Иногда их еще называют аргументами, но это просто операнды. Просто вы должны знать операнды, то есть это... Сейчас я тут скопирую. Друзья, что такое оперант? Оперант это вот такая терминология. Но, если честно, это я на практике никогда не слышал, чтобы использовали терминологию. Есть, наверное, чуваки, которые это все знают, да, там, но... То есть, хотите запоминайте, хотите нет, на ваше усмотрение. Но просто иногда в книгах вы, когда будете читать, вы будете встречаться с операндом, например, да, там, и будете думать, что это такое. Просто знайте, что оперант – это а, к чему применяется оператор. Так, а, пойдемте дальше. Это у нас, друзья, операторы все пока про операторы, да? А, на наш код переключимся. Так, дальше пошли. А, есть такое понятие, как унарный оператор, друзья. Унарный оператор, он эм, это оператор, который применяется к одному операнду, то есть к одному значению, да? Например, оператор унарный минус имеет знак числа на противоположный, да? Как это делать? Это унарный оператор, это, например, 5 минус 2. Вот это, друзья, унарный оператор. А, здесь... А, нет, э, я ошибаюсь, это, это минус. И унарный оператор, друзья, вот, минус 5, например, плюс 2. Или давайте такой пример, как из книги, да, там есть такой пример, будет let x, например, да, равно 1. То есть в x у нас 1. И, например, x равно минус x. Соответственно, а, давайте, кстати, запустим. А, так, код браузера сейчас запустим и посмотрим, что у нас выведет. Так. Так, окей, вывели. Теперь давайте напишем лог. И у нас, друзья, вот мы сейчас консоль выведем. Старайтесь, кстати, работать с консолью, уже привыкать. А, в книгах в основном алерт пишет, но алерт, по моему мнению, абсолютно неудобен, потому что всплывающее окно и как-то нечитабельный код появляется. А в консоли шикарно. Смотрите, Э, вот это унарный оператор. То есть x, то есть в x у нас 1, x равно минус x. Вообще есть такая короткая запись, вот такая, друзья. Э, это то же самое. Нет, не то же самое. Окей, мы до этого дойдем, это немножко спутал. Окей. А, унарный оператор, да? То есть это просто знак минус перед, значит, числом. А, есть еще, друзья, называется бинарный оператор. Да, давайте сейчас унарный оператор. Это унарный оператор. Давайте напишем здесь бинарный. Да, я сейчас буду так писать по порядку и объяснять, что это такое. Вы сильно не заостряйте на этом внимание, но просто вы должны это понимать. Так, бинарный оператор, да, является это оператор, который применяется к двум операндам, то есть к двум числам, например, да, вот типа, или переменам, неважно. Тот же минус существует и в бинарной системе. Например, давайте сделаем пример. Пример будет такой вот. Переменная let x. Я все на примере буду, потому что на примере более понятно. x равно 1, А, друзья, кстати, а, до этого я вам показывал вот такой вот пример, смотрите. x, да, и let y равно 2. Ну, или давайте 3. Вот в первом уроке вот так вот, да, объявление переменных. Но переменные, друзья, можно еще объявлять через запятую, друзья. Вот таким вот образом. И let в этом случае не нужен. Вот. И, соответственно, если мы сейчас набьем log y, у нас будет эм, так, я ничего не ошибаюсь. Так, x равно 1. Так, y равно 3. Вроде так можно было писать через запятую, да? Да, так мы... А, ну, естественно, он нас э, ругается на, на X. Ну, закомментирует, Почему? Потому что X у нас уже объявлен, и он говорит, что, чувак, нельзя больше э, писать X. Да, друзья, 3. Вот можно через запятую, да, перечислять, например, там, A равно 4. То есть вот таким вот образом, можно через запятую, да, чтобы каждый раз let не писать. Если сразу заранее знаете переменные, то вы их можете вот так вот а, перечислить. Так вот, бинарные операторы, друзья. А, бинарные операторы, друзья, это по сути... Ну, это по сути, наверное, минус. Вот. Давайте сделаем y минус x, да? И увидим это в консоль. Что у нас будет? Давайте посмотрим. 2. Совершенно верно. Так, совершенно верно. Сейчас я чуть-чуть... Вот так вот сделаю. Сейчас, друзья. Ну, вот так вот примерно. Так. Да блин, что ж такое? Ну окей. Так, это бинарный оператор. Это минус. Пошли дальше. Дальше, друзья, так, мы это все закомментируем, консулок оставим. Дальше у нас будет, друзья, сложение строк. Чтобы вы знали, что строки можно складывать, да? Например, let, давайте делаем let um, first name, да? Равно, например, давайте на русском напишем Андрей и мы можем уже через запятую да, это делать. Напишем last name, да, то бишь фамилия. Так, я в объекте как написал. Так, напишем, например, Иванов, да? И смотрите, друзья, мы можем с вами как здесь поступить? Мы можем, у нас переменная есть first name плюс last name. Но имейте в виду, видите, здесь нет пробела. Соответственно, у нас эти имя и фамилия, first name, last name, будут э, слитно. И мы сейчас в этом с вами увидимся. Так, это не то. А, вот смотрите, видите, Андрей Иванов. Нам же нужно, чтобы был пробел. Пробел делается либо вот здесь, вот так вот, да, что не очень удобно, либо просто мы прибавляем пустоту. Вот так вот, друзья. Вот здесь вот пустота. Пробел делаем один. И все. И вот у нас Андрей Иванов. Это сложение строк. Плюс бинарный оператор. Друзья, бинарный оператор это... А, это сложение, вычитание, да? Но имейте в виду, что в обычной математике строки складывать нельзя, да? А в JavaScript, друзья, когда мы складываем переменные, когда мы складываем строки, да, здесь между переменными может быть просто слово, например, да, здесь мы можем написать, например, плюс, например, привет, ну, какой-нибудь дичь, да, с пробелом. И смотрите, друзья, у нас строки складываются, видите, в одну. Имейте в виду, что при сложении строка складывается в одну. И, друзья, имейте в виду, а, еще такое правило. А, если мы здесь будет у нас число, причем у нас мы знаем тип number, да, мы в первом уроке проходили, он пишется без кавычек, например, 25, то запомните, если строка прибавляется к числу, или число к строке, неважно, число преобразовывается всегда в строку. Мы можем убедиться. Видите, 25 – это строка. И, соответственно, если мы сделаем 25 плюс 1, будет не 26, друзья, а 251, потому что эта строка и эта строка. На самом деле JavaScript ее воспринимает вот следующим образом. А, вот таким вот образом. Давайте я сначала покажу, что это действительно так. Вот видите, 251. JavaScript, когда доходит, э, видит, что здесь строка, и плюс строка плюс number, он преобразует тип данных с цифры на строку. И JavaScript ее видит вот таким вот образом, оборачивает. Вот строка и строка. А строка со строкой, друзья, появляется строка. Остается строка. Еще правило. А, друзья, раз уж мы здесь про, говорили про преобразование строк, смотрите, с этим примером мы разобрались. Смотрите, я вам сейчас пример приведу. Если будет первое слева направо, если будет два числа а, number тип, да, то есть не строка, и, например, там минус, например, 2, то, друзья, сначала выполнится сложение, и только потом прибавится к строке то есть преобразуется в строку. То есть 2 плюс 1 будет 3, и 3 минус 2 будет 32. Потому что число 3 а, со строкой, которое получится здесь, это целое число и просто число, да? То есть логика какая? Сначала выполняются математические действия, друзья. Если первые два числа а, number, тип number, то они сначала они выполняются, и только потом идет вот это число. Соответственно, здесь будет 32, друзья. Почему? Потому что 2 плюс 1 – 3, и 3 вот сюда подставится, 3, и она объединится со строкой, и будет 32. И мы в этом можем легко, друзья, убедиться, посмотрев 1. Так. А, да, это, друзья, я немножко про другой метод тип заговорил. Смотрите, немножко не так. А, а, друзья, если ставишь, а, здесь идет, а, например, вычитание и деление, друзья, всегда преобразовывают строку в число. Поэтому там получится здесь, друзья, если вычитание здесь, то строка всегда преобразуется в число. Это особенность JavaScript. Поэтому мы здесь поставим плюс, и тогда здесь будет 32 сейчас, друзья. Вот, я чуть-чуть сам запутался. Так, окей. С этим мы разобрались. Также этот первый пример. Второй пример, если мы, например, делим, то два строка превратится в вот в такую. Потому что здесь оперант, здесь а, наш арифметический оператор деления. То есть минус и деление. А, это вот Э, особенность бинарного. Есть плюсы и другие арифметические операторы. работает только с числами и всегда преобразуют операнды в числа. Да? То есть вот эти всегда будет преобразовывать в числа. То есть отнять и деление. Так, ну пойдемте дальше. Это мы удалим, это мы пока закомментируем. Так, следующая тема э, операторов, да? Так, это, друзья, э, э, присваивание называется. Вот такой вот. Да? Оператор присваивания, да? Вы уже с ним сталкивались. Присваивание. Вы уже с ним сталкивались, как вот с переменной let a равно, например, 5. Но у оператора, друзья, присваивание, присваивание э, вот этого вот одно равно. То есть присвоить А, присвоить 5. У этого оператора присваивания самый низкий приоритет. Приведем, давайте пример. Let x равно, давайте удалим, чтобы нам не мешало. Let x равно, например, 2 умножить на 3 плюс, это будет 5, да, плюс 1, например. И вот смотрите, из-за того, что оператор присваивания имеет самый низкий приоритет в арифметике, да, у нас вот в этой, то сначала выполнится вот это выражение, и только под, э, то есть вот это вот умножение, потом прибавление, и только результат конечный запишется присвоивается только э, вот в эту переменную присвоится. Почему? Потому что оператор присваивания имеет меньший приоритет, чем умножение, прибавление, деление и так далее. И, соответственно, мы можем убедиться, вывести в консоль, как мы уже это умеем делать, вывести x. И у нас получится, друзья, 7. Видите? А по логике, если бы оператор присваивания имел приоритет над ними, то в x э, записалось бы 2. Вот такой вот, а, имейте в виду. Так, с присваиванием мы разобрались. Мы поняли, да, что у нас присваивание, приоритет самый низкий у присваивания. Так, пойдемте дальше. А, следующая тема у операторов это остаток от деления. С этим вообще у меня кошмар. Сам долго въезжал, что это такое, друзья но вот так вот он пишется, как проценты, но к процентам не имеет никакого, друзья, отношения. Результат вот такой вот будет, вот так вот. Результатом А, деленное э, А от Б, это и есть, друзья, остаток отделения э, А на Б то есть А э, от б. Давайте пример посмотрим. Смотрите. Лог, например, 5. Остаток отделения 2. То есть 5 на 2. Соответственно, остаток, то есть 5 на 2 это как бы 4, и остаток отделения 1 останется у нас. И, соответственно, у нас будет 1. Давайте еще парочку примеров посмотрим, чтобы вы поняли, что такое остаток отделения. Остаток отделения, то есть та часть, которая осталась от деления, то есть 4 на 2 делится это 0, дважды 2 4, да, и остается 1, друзья. Соответственно, здесь будет 1. Остаток отделения, давайте, чтобы вы поняли, 8 от, там, давайте усложним чуть-чуть, от 3, друзья, будет 2. Почему? Потому что 8 на 3. Сколько будет? Вот а, делимое число, да, дважды 3. Сколько будет, друзья? 6. И останется 2. Соответственно, эм, если мы сделаем 6 на 3, то у нас, друзья, ничего не останется. Будет 0, остаток от деления, потому что дважды 3 – 6. То есть ничего не остается после деления. Так, это остаток отделения. Окей. Okay. Давайте закомментируем. И пойдемте дальше. А, следующее, друзья, очень важно, ну не очень важно, если честно, я вообще ей никогда не пользовался, это возведение степи. Но это новая фича, а, была недавно добавлена в язык JavaScript. А, для чего она нужна? Она нужна, друзья, для натурального числа, результат которой будет умножен на самого себя. То есть есть 1, это просто умножитель. Например, смотрите, пример, давайте пройдем. У нас есть просто умножение, например, let a равно 4, да, там, или давайте 2. Вот смотрите. И выведем лог. Так, а давайте прям мы же здесь можем прям вызвать в консоль и сделать вот таким вот образом. Так. И смотрите, вот А умноженное на А, то есть А умноженное на А, А с А как бы умножаем, умноженное на себя, да, это мы уже знаем умножение, да, то у нас, друзья, получится 4. Вы, кстати, в консоли можете в терминале открыть и сделать то же самое, только... А, так, давайте, может быть, вам будет так лучше видно. Закроем сайдбар. Так. Um, А, смотрите, 4. Умножение мы знаем, но возведение в степень, то есть два раза. То есть сам, сам на себя, да, получается, умножается. Так, сейчас сохраним, правда, еще раз нажмем. И будет у нас 4, ну потому что да. Эм, смотрите, а если мы сделаем... У нас будет он... Э, да, это ошибка. Так, пример, смотрите, 2 на 2, у нас будет 4. Да, 4, да, но 2 на 3, то есть, сколько у нас будет сейчас? Увидите, видите, 8, видите? Почему 8? Потому что, друзья, на самом деле это происходит вот следующим образом. 2 умноженное на 2 умноженное на 2. Соответственно, если я напишу здесь на 5, он просто будет, это будет у нас 10, да? То есть 5 раз он умножится на, сам на себя. А, нет, 32. Почему? Потому что э, не дважды 5, а 2 умножить на 2, 2, потом 4, 4 умножить на 2, 8, 8 умножить на 2, 16, 16 умножить на 2, 32. Совершенно верно. Это у нас возведение в степень. Недавно появился новый э, оператор. Возведение в степень называется. А, дальше, друзья, самый частый Операторы присваивания здесь самый частый. И самый частый инкремент и дискремент называется, да? Давайте напишем инкремент, дискремент. Но на самом деле вы это все будете записывать как инкремент, дискремент. А на самом деле все остальное плюс-минус остаток отделения. То есть тут э, ничего замудренного нет. просто такие а, литературные слова. Не всегда понятны. Так, инкремент, дискремент, друзья. Это, друзья, один из самых э, наиболее частых операций в JS, в JavaScript, ну и как и в других языках программирования, инкремент и дискремент. Не только в JS, он самый такой популярный. А, популярна сама операция. Что она делает? Она уменьшает или увеличивает переменную на единицу. Давайте посмотрим. Пишется она следующим образом. Плюс-плюс, либо минус-минус. Давайте посмотрим. Например, let, let э, num, да, число, number, ну или нам, давайте сокращенно, равно, например, 2. И смотрите как. Давайте в конце выведем. Например, нам плюс-плюс. Видите, мы узнаем. То есть он прибавит на единицу. Видите, 2 получилось. Соответственно, нам минус-минус. Это дискремент. Минус-минус дискремент, плюс-плюс инкремент. То есть уменьшает на единицу, значит, это прибавляет на единицу. Ну, логично, да? Два знака плюс и два знака минус. Давайте выполним. А, Чтобы выполнить, друзья, э, я говорил или нет, не помню, команда node, да, это от Node.js. И название через пробел файла JavaScript, который нужно запустить в среде ноды. Так, и у нас получается 2. Так, вообще не 2, должно получиться 1, по идее. Почему 2? Потому что я, наверное, не, не сохранил. Нет, 2. Хм. Так. Давайте попробуем вот так сделать. Да, он не успел учесть просто. Смотрите. Эм, дискремент, инкремент. Так, пойдем дальше. Эм, еще, друзья, такой момент. Инкремент и дискремент, друзья, может записываться как до, так и после. И никак не влияет на друзья, видите, никак не влияет на результат. То есть и так, вы можете писать и так, и так. Имейте в виду. Просто, ну, кому как удобно. А по научному это называется, значит, префиксная форма. Это когда оператор идет а, перед переменной, то есть вот это получается префиксная форма. И пост, а, постфиксная форма, это когда оператор идет после переменной, да, то есть вот здесь вот имейте в виду постфиксная форма. Есть у нас, друзья, вот постфикс, постфиксная. Это вот это стандартно у нас, да? И префиксная. До переменной напишу. Да? Ну, на самом деле, я не знаю, зачем здесь. Э, просто имейте в виду, что вот, чтобы вы знали. Пойдемте дальше. Следующая, друзья, у нас тема называется сокращенная арифметика с присваиванием. Вот это важно. Важно и очень часто используется, да? Сокращенная арифметика с присваиванием. Что это такое, друзья? Например, вот у нас есть переменная let а, n равно 2. Да? Давайте вот 2. Хотя консоль нам пока не нужен. Вот смотрите. А, мы можем как записать? Смотрите, n равно потом, да, переписать n, то есть мы берем себя же и прибавляем, например, там, я не знаю, 5, да, и у нас получится 7. Вот видите, 7, все нормально. Эм, потом мы берем n, например, равно n умноженное на 2. Да, это у нас получается, получится 14, да, потому что здесь, здесь у нас уже а, переменная, вот, которую мы здесь назначили, она выполнила арифметику. И из-за того, что низкий приоритет, сначала выполняется арифметика, и потом оператор присваивания записывает в n опять новую переменную. Что получилось? Здесь у нас, соответственно, 2, а. да, вот в этой n, и 2 плюс 5, 7, вернулось 7, и в n записалось 7. Потом 7 равно 7 умножить на 2. Да, сейчас посмотрим. Так, сохранить только надо, забыл. Вот у нас 14, друзья. Но а, и эту запись, друзья, можно упростить. Каким образом, друзья, мы можем просить ее? Ну, вот таким вот следующим образом. Это до прощения. И давайте после прощения сделаем. n равно 2, так и остается n, мы ее удалим. А вот n плюс 5 мы просто переносим, вот это удаляем. И плюсик до равно мы просто вот сюда ставим. Плюс равно 5. Это равносильно, друзья, вот этому. Вот это и то же самое с умножением. То же самое, друзья, с делением, э, э, вычитанием, да? Имейте в виду, что вот такая запись, она идентична вот таким записям. Так, следующая тема, друзья, у нас оператор запятая. Он так называется. Это очень редкий э, тип э, оператор, очень редкое явление, но все же вы должны его знать. Э, что он делает? Давайте пример быстренько один просмотрим. Let a равно, э, например, 1 плюс 2, запятую. Ставим оператор запятая, да, и, например, 3 плюс 4. Как вы думаете, какой у нас будет ответ? А результат будет 7, друзья. Почему? Потому что не эм, 1 плюс 2 будет 3. Эм, результат, друзья, будет 7. Почему? Потому что он вычисляет несколько выражений, разделяя их запятой, но каждое выражение выполняется, да, но возвращает результат только последнего выражения. И здесь будет, друзья, у нас 7. Так, на этом, друзья, с операторами мы закончили. Домашнее задание я вам дам. Значит, вот такое домашнее, запята... Э, домашнее задание будет у вас. Это мы удалим. Это по операторам, чтобы вы закрепили. Значит, первый пример. Переменная а равно 1, б равно 1. А что будет здесь, какой результат будет в консоли, вы видите и посмотрите. Так. По присваиваниям, да, домашнее задание. Ну, давайте тоже дадим. Вот такое вот. Это у нас Вот такое домашнее задание, это по операторам. На этом, ну, достаточно. Пойдемте дальше, друзья. Дальше, друзья, я все лишнее удалил. И давайте, вы у себя можете не удалять и дальше продолжать, да, чтобы тестить и домашнее задание проходить. А дальше, друзья, у нас операторы сравнения идут, да, по теме. А, операторы сравнения. И давайте быстренько пробежимся по ним. А, многие операторы сравнения вы знаете из математики, да, это больше-меньше, записываются они вот таким вот образом. Вот больше или меньше, да. Так, давайте, знаете, как мы сделаем? Поставим многострочный комментарий, мы с вами уже имеем. Больше или меньше. А, больше, меньше или равно. То есть это примерно Давайте, чтобы на А больше Б или А. Вот так, чтобы вам было нагляднее меньше Б, друзья, да? Так. Больше, меньше или равно, например, да, вот еще есть. То есть больше или равно b. Это все из математики, друзья. А, а меньше или равно b. То есть вот такое вот. То есть если, например, а больше, либо равно b. То есть вот такое вот условие, да, вот это вот. Больше или равно. И меньше или равно тоже есть такое. А, есть просто равно, друзья. А равно b. Обратите внимание, для сравнения используется двойной знак равенства. Один знак равенства, друзья, это знак присваивания. То есть мы в А запишем Б. А2 это, друзья, сравнение. Равно. То есть А равно ли Б или нет. И нам вернется результат. Либо true, либо false. Да? Либо истина, либо ложь. Не равно в математике обозначается символом, друзья, вот так вот равно и перечеркнутое, да, как бы она равно. У меня просто так не нарисуешь а в JS записывается как знак равенства с предыдущим ему восклицательным знаком. То есть э, вот в математике равно перечеркнутое, да, то в JavaScript не равно. Будет выглядеть вот так вот восклицательный знак равно b. Это означает не равно, друзья. А, дальше что у нас? Результат сравнения имеет логический тип. Операторы сравнения, как и другие операторы, возвращают значение. Это значение имеет логический тип. Либо true, либо false. Важно. Например, давайте приведем пример, друзья. Например, 2. Давайте сразу в конце лог сделаем это. Например, 2 больше 1. И у нас будет true. Видите? 2 меньше 1 будет false. Почему? Потому что 2 не меньше 1, да? Видите, нам как true false. 2 равно 1 будет false, потому что не равно 1. 2 не равно 1 будет true, потому что 2 действительно не равно 1. Да? И мы также можем сделать больше или равно 1. Будет Эм, true, потому что больше первый знак. У нас больше, и поэтому true. Также, друзья, в результат эм, в переменную мы можем присвоить результат э, результат сравнения. Например, let result, result, да, то есть результат равно например, 5 больше 4. Спокойно записывайте, друзья, в переменную. У нас будет здесь true. Еще, друзья, эм, есть вот такое вот еще решение, как не решение, а логическое значение с true и false. Это, смотрите, true равно 1 будет true. А true равно 0 будет, друзья, false. Всегда. То есть 1 это true, имеете в виду, а 0 это false. И следующее значение у нас строгое сравнение. Строгое сравнение, друзья, это очень частый эм, метод э, сравнения, который часто используется. Использование обычного сравнения, которое мы знаем э, вот таким вот образом. А равно, да, b равно Б. А строгое сравнение, друзья, это 3 равно И, а, и, друзья, это сравнение, три знака равенства, он уже сверяет на тип, друзья. Например, приведем пример. 0 равно false. Будет false. Эм, будет true, вернее, да? Вот так вот, если мы два знака равенства поставим. Почему? Потому что 0 всегда, 1 это всегда э, true, 0 это всегда false, да? У нас будет сейчас true, да? И если 1 это true, ставим вот здесь, да, то он не равно false, то будет false. Да, понимаете, да, чем? Потому что у нас 0 и всегда false, а 1 всегда э, true. Соответственно, друзья, при строгом э, сравнении сравнивается уже не значение, друзья, а он сравнивает по типу. А тип, друзья, 0 не равно false. Почему? Потому что false это false, это булевое значение, а 0 это number. И здесь, друзья, будет false, а не true. То есть при таком, смотрите, например, давайте вот так вот, 1 будет true, 1 это же true, да, у нас 0 это false. У нас сейчас будет здесь true. Но при строгом сравнении, друзья, будет false. Почему? Потому что 1 это не булевое значение. True, false это булевое значение. А 1, 0 это number, да? То есть это строгое равенство. То есть он по типу именно, а, не по значению, а по типу сравнивает. Имейте в виду, вот строгое сравнение это тоже очень такой часто используемый элемент в JavaScript. Еще один пример вам дам, чтобы вы запомнили. Например, пустая строка всегда, друзья, false, а не пустая строка. Вот false. Если здесь false будет, друзья, то это true, да? То есть это false, значит true. И вот мы сейчас с вами увидим true. Видите, true. Но э, давайте я сейчас попробую сделать, если найду, э, типа терминал. Фон сайз какой-нибудь нам нужен. Um, да, вот, наверное, он. Давайте сделаем 16 -й. Да. Угу. А, и смотрите, что у нас будет. У нас будет true, да? Но при строгом сравнении, друзья, давайте здесь поставим, вернее, что-нибудь, чтобы вы увидели, что это правда. То есть, есть, есть, а, если пустота, то это всегда false. Если не пустота, то это true. Друзья, ну здесь будет false, потому что если мы сделаем true, то он будет true. То есть является ли это true, то он сейчас нам скажет, да, это является true. А, false, потому что здесь есть. В общем, пустая строка у нас, друзья, всегда false. А если что-то есть, то это true. То есть там что-то есть, он говорит, она не пустая. Но при строгом сравнении, друзья, здесь будет всегда false. Почему? Потому что false булевое значение, а это у нас строка. Так же, как и type number, да? Есть, друзья, еще такие странные поведения, как null больше нуля и null равно нулю и так далее. Это все вы можете посмотреть на сайте js а, learnjavascript.ru а, но а, я не буду просто их всех рассматривать, чтобы урок не, не получился слишком долгий. А, зачем вам вообще нужно знать все эти примеры, друзья? И нужно ли вам помнить о них, обо всех этих особенностях постоянно? Не обязательно, я вам скажу. Со временем все они станут вам знакомы, но можно избежать всех проблем, с которыми вы будете сталкиваться при разработке, если следовать простому правилу – Просто относитесь к любому сравнению с undefined null, кроме строгого равенства, с осторожностью. Просто запомните, не используйте сравнение больше или равно, больше, меньше, меньше или равно с переменными, которые могут принимать значение null или undefined. Если вы не уверены в этом, то не надо этого делать. Во всем остальном у вас со временем придет, друзья, опыт, потому что вы так или иначе будете возвращаться, и э, возвращаться к документации и к Гуглу. Будете гуглить. Пойдемте дальше. Я это все удалю, вы у себя оставляете. И дальше у нас, друзья, методы alert, prompt и confirm. Да? Это такие браузерные события. Сейчас мы их разберем с вами. Alert. Alert мы с вами знаем что такое уже синтаксис алерта. Следующий. Вот видите, диалоговое окно. Этот код, он отображается в окне браузера, только в окне браузера. Да, то есть консоль она нигде не выходит, только в браузере. Видите? И он вот этот алер, он приостанавливает дальнейшее выполнение скриптов до тех пор, пока пользователь не нажмет кнопку ОК. Видите, здесь загрузка идет вечно, и она будет идти, и вот ни текст, ни что не подгрузилось, пока пользователь не нажмет ОК. Приостанавливает весь процесс кода. Алерт. Давайте обновим еще раз. Вот это окно еще называется диалоговым окном или а, модальным окном. Да? Поднятие модальное окно означает, что пользователь не может взаимодействовать с интерфейсом остальной части экрана. Как не нажимаю, вы не нажмете, сюда, наверное, нажмете, но вот здесь вот вы никуда не сможете нажать, пока не нажмете а, ОК. А, нажали и появился, и начался выполняться, а, грузится основная страница. Пойдемте дальше. Дальше у нас, друзья, промпт. Промпт. Синтаксис его вот такой, друзья. Let result, например, переменная. А prompt вообще, друзья, это функция. И она принимает в себя два аргумента. Да, мы сейчас присвоим prompt первый аргумент у нас вот синтаксис такой title. А второй необязательный параметр, который устанавливается начальное значение в поле э, для текста в окне. Например, давайте hello сделаем, да? А, ну title же. Э, текст для отображения в окне. Вот. Если мы нажимаем, давайте еще вот здесь ваш текст здесь. И смотрите, что у нас будет в результате лог. Да, вот вы видим консоль лог. И, друзья, что нам вернет результат? Смотрите. Эм Сейчас я вам покажу. Ваш текст здесь. Вот это у нас, оно может быть пустым, да, не обязательное поле. Но для IE, то есть старых браузеров, вот это поле обязательно, друзья, нужно заполнять. Иначе он вернет undefined. Undefined, а, если мы ничего не укажем. Вот так вот, да, первое поле. А в браузерах и современных браузерах он вернет здесь по дефолту, то есть даже если мы не укажем, вот так вот напишем, он вернет нам, друзья, null, вот так вот, то есть ничего. Вот, нам нужно, например, мы тут э, ничего не указали, да, и у нас, если мы нажмем ОК, у нас вот сюда в результате, да, а, знаете, что вернется? Тот текст, который мы напишем, например. Давайте напишем привет, я разработчик. Да, и мы напишем ОК, и этот текст вернется в result. Видите, вернулся. Так мы можем спрашивать, например, у человека, например, эм, сколько, давайте напишем, сколько вам лет, да, вопрос. И здесь должно, например, э, напишите ваш возраст тут, да? И, друзья, смотрите. Напишите ваш возраст здесь, да? И мы, например, пишем там 18. Нажимаем ОК, и у нас сейчас придет 18. Соответственно, мы можем, мы еще не дошли, но есть такая конструкция, называется if-else, да, то есть если. И мы можем, друзья, чуть наперед забегая, например, делать вот такой вот. Если result, например, да, мы же выучили с вами оператор это сравнение, а, больше или меньше. Вот если больше, например, там больше или равно, давайте, 18 лет, да, то есть человеку, то мы можем что делать? Ну, давайте выведем алерт какой-нибудь. Приветствую вас на нашем сайте, да, um, else, да, конструкция, то есть иначе, да, конструкция else. То есть, если вот это условие сработает, а иначе, если оно не сработает, то мы увидим алерт, друзья. Давайте напишем. Пошел вон. Вот сюда. Малолетка. Нет, так написать не надо. Давайте напишем тебе еще а, нету 18, да? <laughs> Ну, допустим так, окей. И давайте посмотрим, друзья, на result, да? Если мы нажмем отмена, пошел вон отсюда, тебе еще нету 18, окей. А, ну, нас еще... Ну, окей, я вперед забегать не буду. Окей. Там еще есть другое условие, но смотрите, например, мы вобьем нам 16 лет, да? И он говорит, пошел вон отсюда, тебе еще нет 18. Окей. И, например, мы можем не пускать на сайт, а перенаправлять, например, на страницу там другую. Соответственно, если человек написал, например, ему 18, там мы написали больше или равно, поэтому можно 18 или 19, то приветствую вас а, на нашем сайте, да, то есть прошел проверку. Вот таким вот образом, друзья, промпт это делается. Пойдемте дальше. Дальше, друзья, есть метод, называется confirm, да. Confirm, друзья, это вот так вот. Confirm, друзья, это функция, которая отображает модальное окно по типу алерта, да, но она отображает его с текстом вопроса, question, и двумя кнопками, окей, ну да или нет, окей или отмена. Давайте посмотрим на пример. Let, эм, давайте напишем, are you boss, вы босс, перемену сейчас запишем, ты тут самый крутой. Да? Только вот это все у нас оборачивается в скобки, и здесь пишется слово confirm, да? и давайте посмотрим, что у нас будет приходить а, в результат, если мы нажмем ОК или не окей. Так, напишите вас слово, мы... Потому что надо закомментировать. Так, и здесь, скорее всего, нам нужно вывести алер, да? И смотрите, ты тот самый крутой. Видите, если мы нажмем ОК, OK, confirm, да? Um, то будет true. Если нажмем отмена, то будет false. Смотрите. True. Видите? Даже можно, наверное, не так сделать. А... Ну да, надо в alert. Отмена. Видите, false. Um, в принципе, на этом все. Пойдемте дальше. Дальше, друзья, у нас условный оператор if else. А, и тогда, друзья, нам нужно выполнить различные действия в зависимости от условий. Для этого мы можем использовать оператор if. Вот так вот его и назовем. If, да? Это очень часто операторы в JavaScript. И есть еще э, оператор вопросительный знак. Но это мы сейчас чуть вот так вот напишется, Чуть позже разберем. Э, оператор if э, вычисляет условия в скобках, да? То есть вот так вот он пишется if. Здесь мы пишем условие. Вот он вот это условие вычисляет. И если оно верно, друзья, он выполняет вот этот участок кода. Например, эм, давайте проведем пример. Let er да, равно prompt. Мы уже умеем писать промпты, да, помните? А, первом у нас будет заголовок, да, в каком году вы родились, да, в каком году вы родились, да. У нас будет одно условие, второго условия у нас не будет, и значит, если ER, например, равен эм, 2000, 2000 год, например, да, если вы молодой и вам 20 лет, например, да, то мы давайте выведем Valert Вы очень молоды, и вам явно больше, чем... И вот здесь вот прибавим год, да, который он вел. Иначе, друзья. Else, да. Мы давайте с вами скопируем и выведем вы старше 20 лет вам. И вот столько-то будет. Давайте прибавим еще лет. Да? И давайте попробуем, друзья. Вот. В каком году вы родились, да? Например, мы родились в 2000 году. И он нам сейчас скажет. Э, так. Сейчас, секунду, что я тут... А, ну, конечно же, я, друзья, должен был... Э, я же забыл второе условие, но то оно обязательное, но вот так вот нужно, хотя пустую строку нужно оставить. Вот, смотрите каком году вы родились, да? Например, в 2000 Вы очень молоды, и вам явно больше, чем... Э, больше, чем... Так, у нас какая-то логика неправильная, да? Если, значит... Ага... 20, если в 2000 году, вы очень молоды, и, я, и вам 20 лет. Да? Вот здесь надо написать. Вы вот, year э, плюс, например, года рождения. А, и, соответственно, логику мы сейчас здесь поменяем, да? Вы старше 20 лет, вы года рождения. То есть year это у нас тот год, который он вобьет. Да, и давайте еще раз, друзья, посмотрим. Обновим страничку. В каком году вы родились? Например, 2001. Вы старше 20 лет, вы 2001 года рождения. Да? Шикарно. И если мы вобьем 2000 года, вы очень молоды, и вам 20 лет вы 2000 года рождения. Так, а если мы 1999, но ну, это условие нужно делать. Вы младше, он должен говорить, но это немножко другое. Здесь мы должны, друзья, условие, знаете, какое делать? Если больше, вот, больше или равно а, нет, друзья, если меньше или равно, вот такое вот условие должно быть здесь, тогда это сработает, друзья. Соответственно, если мы напишем, что мы 1998 года, то вы очень молоды и вам 20 лет. Э, ну, только будет не 20 лет, вы очень молоды, просто, да, мы уберем тогда. Например, 1995, да? Вы очень молоды, вы 95 -го года рождения. И если мы 2005, вы старше, да, 20 лет, вы... но логика опять неправильная, но суть вы поняли, да, то есть если вы, а, если меньше или равно 2000, то наоборот, друзья, наоборот у нас должна быть логика, у меня что-то голова уже не варит, потому что время 11 ночи, и я Так, 1998. Вы старше 20 лет. Вы 90... Да. Вот сейчас вот правильно работает, да? Если напишу 2005 года, вы очень молоды, вы 2005 года рождения. Вот сейчас работает все правильно. Так, это условно операторы. Какие операторы еще, друзья, есть здесь? Э, есть еще такое вот условие. Else мы можем написать цепочку вот таким вот образом. If, да, то есть если условие, например, если год Эм, больше 2001, потому что здесь равно, да, или равно 2001 давайте больше 2005, например, да, то вы, например, очень молоды, да, а иначе Просто вы молды. А, смотрите, как это работает. Если первое условие сработало, то выполнится это. Дальше, если иначе, если вот это условие выполнится, выполнится вот этот код. Если не это и не это условие не выполнится, то выполнится, друзья, вот этот код. Давайте проверим. То есть, если у нас больше 2005 года мы сейчас возьмем, например, 2003 год, да, чтобы проверить. Вот, например, смотрите, 2003 год, вы молоды, вы 2003 года рождения, но если мы уйдем больше 2005 года, 2007 год, да, то у нас будет вы очень молоды, да? Вы 2007 года рождения. Ну, очень молодой человек. С этим мы, друзья, разобрались. Имейте в виду, что оператор else, он не обязательный, то есть можно писать вот такую конструкцию, можно писать их сколько угодно, да, но можно писать в одном else if, то есть условие такое-то, условие такое. Что еще? Еще, друзья, есть вот такой вот 0, помните? 0 это false, да, и 1 это true. То есть, если true, то выполнится. То есть, это условие всегда выполнится, друзья. А вот так вот оно не выполнится никогда. Вот этот алерт никогда не сработает, да? И мы сейчас проверим. Вот здесь не важно, что мы напишем. Сейчас мы обновим. И вот смотрите. Видите, алерта не будет. Если мы поставим здесь один, то... А, ну, конечно, вот ошибку, потому что мы с компа удалили. То у нас, друзья, получится, например, там... Алерт сработает то есть 0 это true, либо также мы можем написать, например, false, да, то же самое, false или true. Um, так, давайте вернем. Смотрите, друзья, вот то же самое значение а, мы можем в условном операторе, да? А, он называется тернарный оператор, да, то есть сокращенная запись. Когда у вас сокращенная запись, друзья, во-первых, когда у вас один if, вы можете скобки не ставить будет так вот тоже работать. Но когда у вас э, выражение э, в одну строку, вы можете еще сделать вот без if, еще короче его написать. Вот это же значение будет примерно э, следующим образом, смотрите. Let, мы сразу в результат, да, запишем, result, да, то есть result равно, например, если вот это условие равно, ставится первым параметром вопрос, и здесь вот будет у нас давайте на русском напишем значение вот это значение будет выполниться один назовем его, а иначе, через двойные кавычки, а, через двоеточие значение, только, только два. Вот, друзья. Соответственно, смотрите, если мы вобьем сейчас лог, да, в консоль лог видим, да, и если у нас меньше 2000 года рождения будет, яр, который промпт возвращает, да, это функция наша, то, друзья, у нас, а, давайте, значение 1 в строку выведем. Так, строку, значение 1 или значение 2 будет, да? И выведем, что нам вернет результат. Давайте посмотрим. Так, давайте сделаем 1598. Так, нужно обновить, естественно. Старое значение было. Вот, смотрите, у нас значение 1, видите, вывелось. Алеры давайте вот это вот закомментируем. И это, друзья, то же самое, что и вот эта запись, только условие, вот это вот делается, оно даже без скобок, нам не нужно круглые скобки. Здесь идет э, а, вот это вот условие, потом идет а, тернарный вот этот знак вопроса, первое значение, если вот это условие выполняется, то первое значение, если условие вот это не выполняется, то второе значение. Да, так же самое мы можем, например, булевое значение записывать, да, если выполнилось, то true, если не выполнилось, то false, да, И давайте, например, там меньше, давайте больше 2000 года, 2001 сделаем. Видите, у нас будет false, потому что вот false. Соответственно, если, друзья, будет там 998 год, у нас будет true. И надо заметку, друзья, вот такие вот условия, они только если какое-то короткое условие, записывайте их, иначе вы запутаетесь. Вот такое вот, оно поддается чтению легко, и его легко понять в будущем. Вот такие вот условия в основном вы будете использовать в, в React, либо в, в Vue. Там можно прямо в разметке, да, э, либо в JSX, либо в темплейте, в шаблоне, в, в Vue. Можно прямо вот так вот ставить, и число прямо в разметке, то есть не в JavaScript коде, а прям в разметке будет пересчитываться. Но здесь мы можем еще больше укоротить, потому что само по себе вот ER меньше или равно 1000, оно само по себе возвращает true или false, да, соответственно, нам даже не нужно, по идее, вот это вот. Мы можем даже так сократить, да, и у нас как бы будет то же самое. Сейчас мы обновим страничку, вот смотрите, 2005 а, у нас будет false, видите, потому что year меньше или равно 2000, это false, либо true, понимаете? Так, что у нас еще? Не забывайте про такие примеры, как если возраст меньше трех, месседж «Здравствуй, малыш». Если возраст else if, конструкция age, можете нажать на паузу и посмотреть этот пример. То есть еще одно условие. Вот. Если возраст меньше трех, если возраст меньше 18, меньше 100, в зависимости от условия выполнится вот какое-то действие, одно. Если ни одно из этих условий Эм, не выполнится, то выполнится вот это сообщение. Это давайте я удалю. Давайте еще вам покажу, как можно использовать его. Э, как можно использовать, значит, интересно очень этот оператор наш. Смотрите, например, LED company name, да, равно нашу функцию пишем prompt. И здесь, например, название э, языка программирования для фронтенд разработчика, да? Только не название, а, наверное, какое какое название разработчика, да? Запятая и пустое значение, второй аргумент. И мы можем сделать следующим образом, друзья. Мы можем сделать ага, вот таким вот образом поступить. Company name, если у нас будет равно um, JavaScript, да, что является у нас верным, то мы можем вызвать alert, например, со значением правильно. Либо мы можем вызвать другой alert со значением неправильно. То есть даже вот таким вот образом, друзья, можно писать. А, функция, которая возвращает результат, это заголовок, и она возвращает результат, друзья. Результатом является то, что человек вобьет, то и вернет эта функция. И, соответственно, вот сюда она вернет значение. Если это будет равно JavaScript, первое условие, да, то первое условие выведется. Иначе выведется вот это. Давайте проверим, друзья. Так, это в каком году вы родились? Так. Джа, давайте назовем как-нибудь вот так. Он нам сейчас скажет неправильно, видите? Еще раз обновим. Давайте назовем Java Script, например, да, язык правильно, видите? Вернул. Вот это позволяет нам делать, друзья, друзья, этот тернарный условный оператор. Его, кстати, называют еще тернарный оператор. Так, на этом мы закончили конструкцию if-else. И дальше логические операторы, которые тесно связаны также с этой конструкцией и не только с этой конструкцией. Давайте рассмотрим логические операторы, друзья. И логические операторы, друзья, есть следующие. Это два знака, а, две палки как равно. Вот, две палки равно, это знак или. Второй знак. Ну, давайте по порядку. Сразу на примере, наверное, да, пройдем. Или, например, если, например, эм, один, вот мы с вами знаем, или 0, эм, мы выведем в консоль, например, hello. И у нас, соответственно, вводит hello. Почему? Потому что вот это у нас появляется как true, либо false. Да? То есть или true, или false. То есть неважно, что тут будет условие в виде консоль. Ну, соответственно, у нас и true, и false есть, поэтому false. Или, к примеру, э, давайте сделаем вот, например, let. Да? время, например, 9 часов утра. И мы хотим сделать, друзья, следующим образом. Если hour э, эм, больше, например, меньше, э, э, меньше 9 и house, hour например, часы, да, больше, например, 18, то, например, магазин закрыт, да, у нас будет. Если меньше 9 утра, например, и позже 18, да, мы, у нас будет магазин закрыт. То есть, видите, или 9, или 18, да. А, и часы, например, будут, давайте, 10. Соответственно, else давайте выведем и выведем в консоль магазин открыт. Или напишем просто открыто. Давайте посмотрим, по идее у нас будет открыто, да. Но если, например, сейчас у нас на часах, например, 7 а, утра, у нас будет магазин закрыт, друзья. Или, например, будет у нас уже там 18 30 э, да, магазин все равно, друзья, будет закрыт. Соответственно, друзья, тут может быть бесконечное количество условий, но они должны быть логичными, не забывайте. А, то есть вот так вот мы можем еще и, например, там если хавар равно, например, 12, да, вот в 12 он тоже будет э, закрыт, именно в 12 дня. Да, соответственно, если мы сейчас поставим здесь 12, у нас все равно будет магазин закрыт. Да. То есть здесь можно много условий делать. Дальше, друзья. Эм, оператор. Я все удалю здесь вот два вот таких вот знака. Shift 7. Это, друзья, и. То есть эм, хаур. То есть если меньше 9 по времени, да, и больше 18, например, и. Давайте сделаем условие третье, например, и. Например, я не знаю, и, например, будни, да, давайте так и напишем workday, да? Day. И должны быть обязательно workday. А у нас workday, например, мы сейчас сделаем workday равно, например, true. То есть, и если здесь какой-нибудь там true, например, условие какое-нибудь срабатывает, да? Соответственно, тогда у нас будет сработать вот это вот условие, друзья магазин будет закрыт, да? Давайте посмотрим, если меньше 9 и больше 18, да? А, давайте сделаем, например, 19 часов. И смотрите, у нас сейчас магазин закрыт будет, да? Но если мы здесь сделаем false, то есть выходные, да, weekend, то есть у нас не workday, а weekend, то мы это число не меняем. Также 19 часов, да, вот это вот условие срабатывает, но вот это не совпадает. Соответственно, она у нас открыта, не выполнится. Это условие. Видите, виду, что это и. То есть это или, то есть либо это, либо это, и вот это. То есть какое-то одно из этих значений должно совпасть. И обязательно, друзья, вот это значение. То есть и, это значит обязательно вот это тоже должно совпасть. В обязательном порядке, да? Что у нас дальше? Дальше знак равенства на не. То есть вот сейчас вот это false, если я поставлю вот здесь, друзья, отрицание, то он превратится у нас в true. И будет у нас, видите как, закрыто. Вот это отрицание, запомните всегда. Особенно в булевое значение. То есть, если false, и вот здесь поставить восклицательный знак, то это будет true. Если здесь true, это превратится в false. Это знак не. Оператор «не» предоставлен восклицательным знаком. Синтаксис довольно прост. Это просто восклицательный знак. Принимает один аргумент и выполняет следующие действия. Да? Сначала аргумент к логическому типу true-false, а затем возвращает противоположное число. Вот true-false, и потом возвращает у нас то число, только противоположное. На этом, друзья, у нас все на сегодня. Обязательно попрактикуйтесь поделайте какие-то, я вам давайте сейчас дам на скидку. Эм. код из книжки learnjavascript.ru, да? Я этот код не буду выставлять, потому что тут ну, слишком мало кода, и э, вы просто на паузу нажимаете и себе выписываете. Вот, например, домашнее задание, значит, условия что выведет код ниже. Если вы, друзья, не знаете, что это абсолютно нормально, это просто практика. То есть null и undefined я с вами сегодня не проходил, но это вам домашнее задание, чтобы вы открыли учебник, то есть открыли learnjavascript.ru и прошли по теме логические операторы, да, например. И там вот нашли тему null и undefined, да, как сравнивается. И решили это домашнее задание обязательно, потому что с JavaScript, друзья, обязательно домашнее задание, обязательно кодить. Соответственно, что выведет код ниже, что выведет вот этот код ниже. Да, то есть здесь или, да, оператор или, вы должны это понимать. Постарайтесь заранее ответить на эти вопросы. Я сейчас домашек чуть-чуть покидаю. Но если вы хоть даже ни на один не ответите, это, поверьте, это абсолютно нормально. Потому что вы только начинаете. И через неделю, если будете плохо понимать, тоже это абсолютно нормально, друзья. Главное, не останавливайтесь и не сдавайтесь ни в коем случае. Кстати, на сайте есть ответы там есть такая кнопочка, как решение будет, если что, посмотрите. На этом все. Спасибо, что смотрели. Если вы дошли до конца, вы молодцы. Поставьте себе пятерку где-нибудь в голове, что вы смогли это сделать. Урок получился на час, больше часа, почти на полтора часа, но все равно вы молодцы. Спасибо вам, пока, до следующих уроков.